temos que ser capaces dende o propio Concello de poñer en, en, en marcha iniciativas que permita que poidan ser máis visitados do que xa son, máis coñecidos do que xa son e que aquí acontezan moitas cousas. Pero isto, alcalde, non pode significar que a Deputación de Pontevedra non siga pensando nos pendellos e non sigamos pois ideando consuntamente iniciativas para poder poñelos en valor, para poder mantelos, para poder encher de actividade estes pendellos. Eh, é un regalo de Reyes o Concello da Volada eu casi me atrevo a dicir que é máis que iso, porque Os pendellos, como ben dixo a presidenta, son únicos en toda España, en toda Europa. Teño que dicilo que estamos moi agradecidos que a Diputación de Pontevedra que sempre estades aí, a Diputación sempre está aí. Cada vez que levantamos o teléfono e chamamos, sempre somos atendidos excelentemente. Que temos un problema, a Diputación se nos pode axudar, pois axúdanos que vemos a idea de, de poñernos en contacto coa Diputación para que nos cederan os pendellos, pois non houve ningún problema. Estas cousas, a verdade, é que hai que agradecerlas e non se poden olvidar por como a mixa presidenta, un noso, a nosa obligación é ter entendimiento e ter amistad entre uns coa autoridade política ten que servir para axudarlle a xente